Dunque, intanto era la prima volta che mi capitava di avere a che fare con diversi gruppi. Cioè, in altre occasioni mi era successo di avere singole persone che in qualche modo io costringevo eh, a scrivere insieme, persone non abituate comunque a discutere insieme, invece tendenzialmente i comitati che hanno partecipato sono tutti eh, gruppi che hanno prodotto materiale testuale sicuramente, magari non narrativo. No? Non mi era mai capitato di avere eh, realtà eh, co già collettive, però così diverse. Quindi qui il, il, mi è sembrato subito che, che l'obiettivo fosse quello di creare un noi, appunto, di nuovo, eh, collettivo tra queste realtà già collettive, insomma, no? Quindi questa era... E allora diciamo fin da subito eh, parlandone ho pensato che il, eh, il filo eh, dovesse essere quello di mettere da parte le specificità dei singoli territori, no? eh, spesso si tratta di, di, gruppi che sono molto preparati eh, sui loro territori, sui progetti che impattano questi territori, sulle grandi opere che li riguardano e che sono molto abituati a parlare di quello. No? Chiaramente se si stava su questa dimensione eh, fare un discorso comune sarebbe stato difficile. Eh, un comitato si occupava di un rigassificatore in mezzo al mare, un altro di un, eh, di un uh, treno ad alta velocità, un altro di um, vari tipi di impatto su un territorio, eh, insomma non sarebbe stato possibile. invece eh, mi è subito stato evidente che al di là delle, delle specificità dei singoli territori e delle singole grandi opere, sicuramente tutti questi gruppi hanno sperimentato, ehm, hanno sedimentato esperienze comuni, no? cioè, qualunque gruppo di questo tipo, qualunque comitato, per dire a un certo punto deve fare un'assemblea e quindi l'assemblea diventa come gestirla, come farla, che problemi nascono, eh, che difficoltà, è sicuramente un elemento comune a tutti. All'inizio il, mm, il, diciamo il, l'obiettivo è stato proprio questo. Eh, ho chiesto ai, ai singoli, quindi ai singoli individui che erano riuniti lì, in qualche modo anche per farli uscire dalla loro dimensione di appartenenti a un comitato no? e per scioglierli dentro, dentro, un gruppo più grande, di scrivere eh, un aneddoto che secondo loro rappresentava appunto un elemento eh, tipico della loro vita di comitato, insomma, no? un, un, un, aspetto appunto che non, che non fosse legato al progetto legato eh, specificamente al territorio. E, ehm, mh, questo è stato fatto già subito attraverso il racconto. Attraverso l'aneddoto tutti sono in grado di, di, di metterlo sulla pagina, no? non c'era nessuna barriera sul fatto di scrivere bene, scrivere in una forma elegante, cioè non, non, non c'era l'idea di fare letteratura, no? c'era l'idea che la scrittura è uno strumento importante, attraverso il quale eh, spesso eh, appunto capisci eh, aspetti della realtà che non saresti magari in grado di concettualizzare in altro modo. Poi analizzando insieme i vari aneddoti che erano stati prodotti abbiamo provato ad estrarne il succo. No? Eh, so, in alcuni si parlava del fatto che praticamente tutti i comitati che erano lì sono stati prima o poi bollati eh, in un certo modo dalla stampa il rapporto comunque con il quarto potere, con la stampa, eccetera, era sicuramente un elemento comune a tutti. Il fatto che tutti fossero stati poi bollati con un'etichetta di estremismo, eh, anche questo insomma, no? Eh, sembrava comune a tutti tutti avevano subito in qualche modo il tentativo di essere separati in buoni e cattivi, in attivisti che fanno le cose come vanno fatte, invece eh, quelli che le fanno in, andando oltre i limiti del consentito. E, insomma, sono cominciati a venire fuori eh, un po' di, di concetti. Poi sulla base di questa nuova lista di concetti ho chiesto di produrre altri aneddoti e poi li si leggeva insieme si leggevano insieme questi aneddoti, li si discuteva eh, si vedeva se effettivamente erano aneddoti rappresentativi di quella categoria oppure se piuttosto sarebbero stati in un'altra oppure se non avevano proprio niente a che fare quindi sviluppavano una nuova categoria che ancora non avevamo messo dentro oppure se non c'entravano niente andavano accantonati quindi questa è stata una fase di scrittura al limite tra l'individuale e il collettivo. Che è servita a entrare pian piano nella dimensione collettiva. Poi è nata l'idea di dare una struttura a queste categorie eh, e quindi di metterle in ordine alfabetico. Qui lì c'è stata un po' la ricerca anche di sinonimi eccetera per avere, visto che alla fine il numero era simile, ce n'erano una ventina, insomma abbiamo detto beh, eh, delle 26 lettere dell'alfabeto internazionale, proviamo a metterle, eh, a metterle lì dentro, insomma fare appunto un abbecedario eh, di resistenza alle grandi opere inutili, dannose, imposte. Eh, poi è nata l'idea appunto di riferirsi alla grande opera in maniera generica, quindi eh, abbandonare anche proprio il, eh, soltanto il riferimento a TAV o rigassificatore di chiamarli in generale la grande opera, cioè la grande opera oppure la Godi, appunto, cioè la grande opera dannosa, inutile imposta. Poi c'è stato uno step successivo di scrittura collettiva, nel senso che ho chiesto di formare dei gruppi sulla base delle categorie che erano state più gettonate, cioè per le quali erano stati prodotti più aneddoti, per dire assemblea era sicuramente una. Lì ho chiesto di fare dei, dei, dei gruppi che invece producessero un racconto eh, collettivo eh, su quella categoria, che avesse come tema quella categoria. Um, e questo racconto collettivo, come indicazione per scriverlo, eh, ho dato un, diciamo, un'indicazione simile a quella che abbiamo utilizzato noi per alcuni racconti, noi, noi Wuming, insomma. E cioè prima insomma, discutere del tema insieme, eh, vedere un po' che cosa veniva fuori, mh, mm, fare una scaletta insieme e poi suddividersela in modo che ognuno singolarmente, individualmente, scrivesse un pezzettino del racconto per poi metterli insieme e leggerselo insieme e sistemare insieme tutti i raccordi, discutere insieme se c'erano delle cose da cambiare in modo che non sembrasse l'incollaggio, mhm. l'assemblaggio di pezzi completamente differenti, ma in modo che sembrasse scritto da una persona sola. E questo ha prodotto diversi racconti, una dozzina, perché prima lo abbiamo fatto con le categorie più gettonate, diciamo così, e poi con quelle meno gettonate, cioè quelle per, i, per le quali erano stati prodotti meno aneddoti e quindi che avevano bisogno di essere un po' rinforzate eh, con, un, con un racconto di questo tipo. Giunti alla, al termine di questo percorso, a quel punto lì pensato che, che, il gruppo fosse pronto per un terzo tipo di scrittura collettiva e per eh, provare a raccontare cosa siamo. Se è vero che la scrittura collettiva produce una soggettività, produce un noi, allora quel laboratorio doveva aver prodotto un, eh, un noi di livello superiore, un metanoi rispetto ai, ai, singoli noi dei vari comitati. No? Ho pensato che insomma, fosse arrivato il momento di provare a capire eh, chi siamo, che cosa abbiamo capito attraverso questo, questo percorso. Allora lì abbiamo applicato invece il eh, metodo eh, più tipicamente di, di, Don Lorenzo Milani, eh, così come, come è stato rielaborato in particolare eh, da questo mh, mm, Luis Conzo Toral che in una scuola di Salamanca eh, tutti gli anni è una scuola eh, che raccoglie ragazzini di strada, eh, cosiddetti a rischio di devianza, eccetera, ogni anno eh, fa produrre dei testi collettivi eh, con un metodo derivato, diciamo, da quello di Don Milani. E quindi, nonostante appunto tra, tra, Don Milani e noi ci siano di mezzo i computer, eccetera, eccetera, però abbiamo ehm, applicato eh, il metodo così come era stato pensato in gran parte, insomma a Barbiana e così come lo facevano a Salamanca, cioè proprio con i biglietti, eh, nel senso che viene, mm, viene chiesto eh, a ognuno dei partecipanti, a ogni persona del gruppo, di scrivere su un biglietto una frase, un concetto che esprima appunto secondo dal suo punto di vista la, la, la risposta a quella domanda cosa siamo? se tu ti dovessi adesso presentare no, a, a, ad altri e mhm. dire che cos'è questo gruppo, chi siamo diventati insomma no? o che cosa abbiamo scoperto che eravamo già da prima ma grazie alla scrittura abbiamo scoperto che questo noi magari esisteva anche prima però non era venuto fuori cosa diresti? e ognuno scrive su un bigliettino un concetto per frase, una frase semplice, poi tutte queste frasi vengono lette e suddivise per eh, argomenti. Per cui eh, è stato affidato mm-hmm. eh, a ogni... A, a volontari che si sono offerti di farlo il compito di eh, riassumere, condensare, diciamo, magari le 4-5 frasi che appartenevano a un unico tema eh, trasformarle in una o due frasi, insomma, tirarne fuori il succo, tenere le parole più giuste, più adeguate per dire quel concetto, eh, togliere quelle che invece ridondanti. E quindi poi ogni volontario diciamo, si è occupato di una, due, tre tematiche, ha prodotto la frase richiesta e poi a quel punto io le ho, le ho, messe, le ho messe in fila, le ho messe insieme. Questo è stato fatto più per via telematica, nel senso che poi una volta che avevo assemblato il testo è, eh, è stato riproposto a tutti i partecipanti che potevano esprimersi, dire io cambierei questo, cambierei quest'altro, quindi che hanno proposto loro, eh, le loro modifiche e, ehm, e, a quel punto abbiamo prodotto questo, questo testo con questo terzo. Eh, percorso di, di, di, scrittura collettiva che però è diventato in qualche modo la, la prefazione, se vogliamo, del, eh, del, del libretto che poi abbiamo, abbiamo, pubblicato, prodotto, selezionando alcuni dei testi che erano stati prodotti, perché tutto questo ha portato alla produzione di più di 100 eh, brevi racconti, più brevi o meno brevi, però alla fine sono più di un centinaio quindi ovviamente poi per farne una, una pubblicazione in qualche modo che eh, distillasse il tutto ne abbiamo scelti soltanto alcuni.